дивно красиве село Ставище на Київщині. Як даби у мальовничий пейзаж села вписався палац культури. У день відкриття палацу відбулося масове гуляння трудівників села. Нам залишається побажати ставищанцям змістовного і цікавого відпочинку в новому палаці культури. Мабуть, ще ніколи не збиралося стільки людей до Ставищанського районного будинку культури на Київщині, як у цей день. На творчу зустріч до ставищанців прибули з Києва діячі науки і культури. Приємно співати любиму пісню, особливо коли я компоную сам автор, композитор Платон Майброда. А кому ж не хочеться познайомитись з самим Тарапунькою? заслужений діяч науки професор Михайло Федорович Кодоличенко провів консультацію в районній лікарні. Увечері письменник, і герой Радянського Союзу Юрій Спанацький розповів про творчі плани українських літераторів. люблять ставищанці гуморески Степана Олійника. Прийміть на знак дружби, дорогі гості. У великому концерті виступили заслужені артисти республіки Тимошенко і Березін. Горбунов работник крепкий, у него особый стиль. Превратил главзуб в главщепки и главмебель в главутиль. Он работал в главукропе, главукроп совсем угробил. Ой, скажіть же, добрі люди, Що він далі гробить буде? прибыл из райземотдела на село специалист. Он давал советы смело, был уверен и речит, но на ферме, тем не менее, он спросил с недоумением. «Ой, скажите, добрые люди, да коровы, чи верблюди!» Становись творчей и пестрицей.